Internetes zaklatásról beszélünk, amikor valaki az internetet használja fel arra, hogy bántson, fenyegessen, megalázzon vagy zaklasson egy másik embert. Erős, negatív tartalmat közvetít, a bántalmazó rendszeresen ismétli a tevékenységet, és mindezt a hatalma titoktatásával éri el. Jellemzően bántó, megalázó vagy fenyegető üzenetek, kommentek küldésével valósul meg, az interneten keresztül. De ide soroljuk a kínos képek engedély nélküli posztolását, a kiskorúaknak küldött szexuális tartalmú üzeneteket, az identitáslopást, vagy a csoportos csevegésből való kizárást is. Történhet a közösségi hálón, chat során, e-mailben, üzenetben, játékok szobáiban, bárhol a virtuális felületeken. Az internetet zaklatás nem szűnik meg a hétvégén vagy a szünetben. Előfordul otthon, az iskolában vagy más közösségekben is. Az interneten megosztott tartalmakat nehéz eltávolítani. Azokat bárki lementheti, és bármikor újra feltöltheti különböző felületekre. Súlyos következményekkel járhat, mivel nagy mértékben nyilvános, rengeteg ember látja a sértő üzeneteket, a megaláztatásnak sokkal több szemtanúja lesz, illetve az elkövető nem láthatja tettének hatását az áldozatára. Mit tehet a szülő? Az internetes zaklatásnak számos tünete van, amit a gyermekén észrevehet. Ilyenek a viselkedésében megjelenő tünetek. Például a gyermek visszahúzódóvá, szótlanná válik, kialvatlan, szorongani kezd, vagy agresszívan viselkedik. Félti a telefonját, vagy az eszközt, amin az internetet használja. Előfordulhat, hogy romlik az iskolai teljesítménye, nem szívesen megy az iskolába, vagy a közösségbe, amelyet korábban szeretett. Nem szeret vagy fél az iskoláról, a barátairól beszélni, mentségeket keres, hogy ne találkozhasson velük. Mit tehet, ha a gyermekén online zaklatás tüneteit észleli? A szülők elsődleges a beszélgetés. Bátorítsa gyermekét, hogy beszéljen a problémájáról. Támogassa, hallgassa meg gyermekét. Nagyon fontos, hogy közben nyugodt maradjon. Kérdezze meg gyermeke véleményét, hogy hogyan szüntessék meg az online zaklatást, és határozzák meg közösen az odavezető konkrét lépéseket. Vonjon be más felnőtteket is a probléma megoldásába. Ez lehet az egyik kulcsa a probléma megoldásának. Mentse le az aklató üzeneteket, képeket, tartalmakat, például print screen-nel, Ezeket ne olvasgassa, ne nézegesse, mivel felzaklathatják önt. A mentésre a bizonyítás miatt van szükség. Ha úgy gondolja, hogy gyermeke veszélyben van, hívja a 112-es segélyhívószámot. Azonnali veszélyhelyzet esetén hívja a rendőrséget. Ha tudja ki az aklató, ön vagy a gyermeke be tudja azonosítani, például iskolatárs vagy osztálytárs, akkor tájékoztassa az iskolát és kérje a segítségüket. Ha nem tudja, hogy ki az aklató, például ismeretlen vagy hamis profilról ír, akkor tegyen feljelentést a rendőrségen. Ön és gyermeke is tudathatja az aklatóval, hogy hagyja abba a viselkedését. Az aklatót letilthatják, törölhetik az ismerőseik közül, és jelenthetik például a profiljukat vagy az üzeneteiket az internetes felületen. Gyermekével együtt nézzenek utána az oldalak biztonsági beállításainak, amelyeket a gyermek látogat. Kérjen szakmai segítséget, például jogi, szociális, pszichológiai segítséget, információkat a szülőknek létrehozott segélyvonalakon és az alábbi elérhetőségeken. 116-111, Linkegyecke Isztoti, www.lti.sk, Doszpeli kötőjel Rodicsovská Linká szülői segélyvonal, illetve www.kék kötőjelvonal.hu, aggódom egy gyerekért. A gyermek hibáztatása nem jelent megoldást. Megronthatja a gyermekszülő közötti bizalmi viszont. Tartsa szem előtt, hogy az online zaklatás feldolgozásához a gyermeknek segítségre van szüksége.